Selamat sejahtera dan sawadikrap sahabat-sahabat semua EP ke-14 Kali ini kami bawa sahabat-sahabat mengenali tracks Bukit Lexis Tracks yang panjang hanya 2.5 km dengan ketinggian 260 meter Tetapi anda harus ada skill dan mental yang cekal untuk menawan track ini Kami Expansion Team Channel akan bawa sahabat-sahabat semua mengenali trek ini dengan detail sehingga sampai ke destinasi. Selamat datang ke Expansion Team Channel. Trek kali ini berada di Teluk Kumbar, Pulau Pinang. EP kali ini kami akan perkenalkan trek ke Bukit Lexis. Trek ini bermula di Teluk Kumbar, Pulau Pinang atau koordinasi 5 100.28608.08, 100.237601. ini sepanjang lebih kurang 2.5 km dengan ketinggian lebih kurang 260 meter. Sekarang, mari kita turun padang menyaksikan suasana kayuhan dan melihat keadaan treks untuk EP kali ini. Sekarang saya berada di Jalan Teluk Kumbah Berada di bahu jalan menuju ke Getak Sanggul ataupun Balik Pulau Di mana kita akan jadikan di sini sebagai titik pembulaan untuk kayuhan pada kali ini Manakala sebelah ini merupakan jalan menuju ke Bayar Lepas akan gunakan lorong kecil di sini untuk menuju ke Bukit Lexis di mana merupakan destinasi kita untuk kayuhan pada kali ini. Okey, sahabat-sahabat, kita sudah buat kayuhan lebih kurang 500 meter. Okey, jadi dekat sini uh, merupakan satu uh, tempat di mana kita boleh jadikan tempat berehat ataupun checkpoint uh, ataupun tempat untuk tunggu kawan-kawan yang datang kemudian. Uh, kesimpulannya datang lewat. Tempat ni ada kerusi untuk kita berehat. Okey dan juga pemandangan yang boleh dikatakan menarik cantik dekat sini. Okey, jadi kita teruskan perjalanan. sekalian kepada sahabat-sahabat apabila sampai di sini dan ternampak sebuah rumah pondok jadi sahabat-sahabat akan guna jalan di sebelah pondok setelah teruskan kayuhan untuk beberapa meter kemudian perhatikan satu lagi rumah pondok di sebelah kanan sebelum jalan naik ke rumah pondok tersebut sahabat akan jumpa satu denai kecil di sebelah kiri sahabat kita sudah buat kayuhan uh, ah, lebih kurang 1.6 km daripada jarak permulaan uh, sudah berpeluh semua orang okay. uh, ah, bukan kayuh kita tolak basikal okay. jadi sampai di sini satu lagi destinasi yang di mana sesuai untuk kita berehat uh, terdapat sebuah pondok di belakang saya jadi kita boleh berehat di sini jika sebelum kita teruskan perjalanan Okey, sahabat. Jadi kita sudah buat kayuhan sebanyak 2.2.14 km daripada permulaan tadi. Jadi kita akan jumpa satu simpang di atas puncak bukit. Okey. Jadi kita gunakan simpang ini di sebelah kanan untuk pergi ke puncak bukit. Jadi kita teruskan. Untuk maklumat saudara-saudari, jalan straight ialah jalan pergi ke Bukit Itik. EP ke-11 sahabat-sahabat Jadi sudah sampai ke puncak bukit uh, Menggunakan laluan Bukit Lexis okay. Jadi Pemandangan di sini boleh Dikatakan Memuaskan okay. Tetapi agak dilindungi Oleh pokok-pokok uh, Durian okay. Tapi masih boleh lihat uh, pemandangan uh, Getah sanggur Daripada sini itulah uh, video kami sebagai panduan untuk uh, datang ke Bukit Lexis. Saya harap sahabat-sahabat semua boleh datang cuba. Jadi kita jumpa lagi untuk EP-EP video seterusnya. Ikuti kami ya. Okey, sekian. Terima kasih. Tungkap.